Des de les Terres de l'Ebre ens solidaritzem amb el poble kurd en defensa, de la, en defensa del Tigris. El riu és vida, salvem el Tigris. La muta de Tigris reda, uh, de Rivia a Leiva, solidaritat met de Kurdisha bevolking. Salvemos el Tigris, el riu és vida. Retten en flus, de Tigris is Leda. Save the Tigris, the river is life.